twasobodde okubajjayo ku miliyoni nnya olunaku lweggulo n'ekindabya ate mu mawulire gaana okulaba nti pasipooti emitwalo esatu gigenda kubeera nga gyokyebwa hmm. bwobaola ojjuza foomu za pasipooti hmm, hmm, waliwo oteeka enamba yo bwetaba namba yo waliwo oteeka enamba ya next of kin enamba ezo omugaso gwazo ki abantu abo tebali kukubira simu tebasa kuweleza ki mm. message omuntu atambulire emyo sanga omuntu ngatambulide miezi mukaga mm. atambula passport oluso mla nachikola ki mm. nachita kanne ziberawo mm. nenga sende zibasa sure nyingi zili an claim yes wali bade sambo <clears throat> da berawo mm. ba nakula ko organization ngabwo kuba osako ne kolomu ya feedback mm. na mukubide ne njuga sake ni bwezi ti mm. na nzira mbwati obate yabade kwa mtu awe na mbezi mm. namba 2 mm. oboru sugu abaine nango ina 2 nino ngatage next of kin mm. ndiba nange apollo kiwanda eh, eh, kiwanda muganda wo mm. e passport yengeri wano mm. but we feedback efanna bwetu ne bambi abalaja kanti natambuli emyezi munana ne kati bazaga tugenda kuzocha mm. baba olusa byogya credit abantu abo tenori tibasukula ki tibazina ekintu ekyo ndoza abali passports office mhm. mwetaaga mukole kukindoza akantu akala akasembyewo kendabye muno nti yerevo yembeera yebyendyawaka hmm. nti abantu abasukka miliyoni abiri bubalabika ekyokula kikoza ki ekitundu tundu ekya population yes, namba yes ngamba breaking ins mm. abantu okumenya amayumba n'okubba emmere mm. kweyongedde nyo yeso obo ato obutali bunene nnyo mm. buna kuba afuneyo ebiri afuneyo ogumu asobole okubaako bwe tuta ekigambo kye twita sekyuni nga kye tugenda era okwogerako mm. tuleme okwogera ku sekyuita eri ennene nnyo mm. ne waliwo eyo insecurity ze ebba akakoko mm. ebba akabuzi kati olwalero otambula mbyalo abantu abataina mbwa abataina bisenge mm. Mm-hmm. abataina nzigi zino nene tibachalunda mbuzi mm. Mm-hmm. tibachaluna ate bakugamba bosi bakabuzi wali kukubo mm. Mm-hmm. walinga kulubiri eh, secondary mm. toka sanga wo wali wakatwala <laughs> akakoko bakatambula muko bwe kati mm. ok, free range mm. okaisoti <laughs> bwe twatuogera ku security mm. security kirire mm. nalaba gundi set of the city address uh, Lord Mayor ngalaga nti mu Kampala is only bitundu mwena ne chikugamba ko wano mm. mwenda byokka ebina lights mm. Ezekiza. Chege a a bitundu kyenda mm. mukimu mm. wanzikiza. Mm. Kakati awo na wona wona bino bikola ki? Bigendoza ndoza state e taking over the Twitter security lights. Yeah. Kubango rwaye katoro kwa bamusanze bagasera. Ochembo osanga kuduka eduka la egunde itali ya security mm. nge kintu ekiri ebigere bisatu tosobola kiraba mm. nga bulomwa ayagala what's in tono mm. asobola kusigalanga nga akikireza mm. next state yali badde taking over security overnight okutama ne botamasa munano gwekiro omuntu omulengera nga amulabe emisana mm. nomulakati ababbi abatali bagumu nnyo ojja geno kwesa abikendeza nkula kulona butu spreading ensimbi mm. buli omu zimutuukeko buli omu abeere n'opportunity mu ggwanga lwe mm. okusobola okulaba nga tujjawo eno embeera gye tula ne otherwise abantu bangi abantu bagenda kuddamu okutta bannaabo obutayimbwa mm. ate nga tekatebikyakola bawulire bafiire eyo mm. kale tweyanza tweyanze ga tulaba ku sol mm-hmm. tv program amunye ku makya amanya gange nze tusima polo honorable godfrey kwanda subi gwe tutandika tutandika naawe mm, nga kuba um, embuuza y'olwaleero eyaka gye badde mpanvu nnyo mm. <laughs> enjijukizaamu embuuza gye twabuzanga obukoko kiki eh. naye <laughs> bweliwoba okugendewako oba olujja wabuuza mwasuze mutya bwogendamu emityano abuuza mwasuze mutya eh. era baga kiwanda yayononekedde ekampala eh. abuuza agaffe eyo nabonabonaba nibakuwa briefi kakati <laughs> um, um, omukago gwa east africa hmm. uh, waliwo abalowooza nti gwasigala mu mpapula ya ekisooka fenga national resistance movement omukago gwa east africa twagugenda by choice by choice yes mm -hmm. ate and we had no option mm. by the way but the way to go was to go mm. into mukago mm. eh. era ekigambo ky'omukago tetuki tetukirimu nakwejalabya tekirimu nakwejalabya wabula tukirimu n'amaanyi gaffe gonna era ndowooza ffe tusinze n'okuteekamu ekinene yes mm. tukirimu n'amaanyi gaffe gonna ekisooka kukoa principal zaffe nnya mm. ezisinga obukulu empagi ezizimbirwako national resistance movement empagi ya pan africanism mm. twagiwa ekifo kyakubiri That's how important we Umoyo take Africa. Umoyo gu Africa. Mm. Pan-Africanism, of course, motuaria no mukago mm. guno gwa East Africa. Nti wetuva ku nationalism, mm. chetudako mukago. Nga tunatuka na kudemokrasi, tunatuka na kushesho economic transformation, jituoza kukwe kula kulanya. Mm. Tuwa looza, ntechimu kuchetuina, butuwa kusoso waza kukwe ensonga zinenya kubanga tuyina empaji nnya twe kwetutambulira nga ekibiina kya national resistance movement mm. omwoyo gw'okubeera bannayuganda obumu omwoyo gwa africa okukola ennyo obutaweera okuteekawo enkulaakulana n'obugagga ate ne demokrasiya mm. zempaji nnya kutambuliza era empaji ezo buli mulundi gwe tuba tukola kye bayita manifesto kyetusuubiza abantu mwe tujja manifesto yaffe mm. mwetuja mumpaji ezenya mwetugazia mm. kwene mpaji tugenda kukola ko chenkanachi bwetogera kumpaji ya social economic transformation chiche twagalo kuteka ka amanyi tukumulundi guno amanyi tugenda gateka ku infrastructure tugateke mu masanyalaze mm. tuteke mu nguudo tuteke mu kino botuke guru botuka ruwa botuke mbarara enakuzinundi musanyifunyu sort einengeri gye sosu wa zambarara mm. Buduwa tunako botu notundi ya chibuga chembarira. Ni ato nako mweganti katikinda kusoso waza aruwa. Mm. Oba guru. Omuntu atatu kanga kuwa nungamanyi aluwa nukosovo wanu wa manga. Mm. Atano gana gamba echo chibalaga Uganda. Mm. Balaga weju. Mm. Mm-hmm. Echende ulo chetuina chirichima soto chetuina <coughs> nti. Teso katulaga mbala as it was mm. and mbala as it is today. Chiche mba gamba mchino nti. Butuagenda butu mumukago wa East Africa. Tuagugenda mu as a choice. Era tu twakigenda nga twagala kuteeka mu kyonna ekisooka of course nga apple wabagamenti kati omukago ogugenda mu nsi musanvu mm. ekisooka nti omukago gwalimu ensi zire ziri traditional za east africa esatu mm. uganda tanzania ne kenya mm. kati akamukakakuliza kaliwo nti naye essaawa yonna omuntu yenna waali agala okwekata ku mukago ensi ayagala okwekata ku mukago erina okubanga erina ensalo n'emu ku nsi zina essatu mm. Actually katiziri musamu musanvu. Ye kati ziri musanvu. Mm. Niye zasooka mm. originally zaali satu Mm. katulo kuba Rwanda already ina insalo ne Uganda automatically was qualifying. Mm. Rwanda maru qualifying Burundi nayo ne qualifying. Mm. Bwino maru qualifying of course South, South Sudan. Sudan. Mm. South Sudan kat DRC. Uh, you know those are now seven countries. Mm. Kireeta uh, population yaffe jetandiko tutandika okulowolezaako okusoka nga akatale mm. kubanga mubongo waffe ekyasookeramu ennyo itwa selfish reasons fe ensi mu kiseera twali ensi esinga ontono ku ssatu ngaera ffe tuyinza okuba tulina population eya wansi okuva ku tanzania kenya ne uganda nga uganda mu kiseera ekyo has the lowest population mu nsi ezi essatu nga tugaa netwetaaga akatale kano akawamu akateka na akawamu kajja tutula almost mu katale akayingira milioni nga 10 mu abiri mm. olwaleero wetuli tugenda mu katale akagenda miliyoni bisatu yeah. 300 akatale ka bantu milioni bisatu of course mungu ndi do they have capacity waliwo twitter um, um, uh, the, um, the power to purchase is the demand really effective betuogera katale kana abantu bano betwogerako are they willing to buy balina sente mm. echo echo chilala mm. naye ekisookerwako is access to this market and weve achieved that yes mukyalimu ebirumira mm. bwe tugenda mu katale kano jjukira nti bwe tugenda mu mukago guno gwa east africa newankubadde akatale kano tukagendamu naye individual country interest tezivaawo Mm. Yes, amawanga gano gacha ina interest zaago, gacha ina employment, gacha ina basubuzi baago, mm. gacha ina nti abachukuyu butuli makasori waffe, butulunda ente. For example, chimuko ekisinga okuba challenge tuna mawanga agatwetolode nti actually our biggest advantage mawanga agatwetolode besides DRC because DRC if they decide to go agriculture they can do baina takajimu baina ne wetubeeredde wali nga drc tennajja mm. fe tubadde tusinga with alable land ettaka eriri mu bwake emmere mm. without doing anything nga tulina kyogaseeko uganda was able nga tusobola okompitinga n'amawanga gano actually nga tugasinga we had onnsonyiwa ne concern eriemu nti uh, uh, omukago olwokuba obwalwa bwagazi bungi bwe twatandika nabwo uh, abamungaffe uganda nti tuduse ku speedi y'amaanyi n'ebimu ne tubiwusa amaaso obaoliawo ebyandibadde bituyamba okutambula mpola mpola omukago negubeera ki negubeera nga tegujja kufuna bizibu gye tugendeeyo omumaaso nga bwe tulaba olwaleero njogedde ku kintu ky'olutalo kati olukolaki kati okwangu mm. e iriza okugatako ensizi ne nyingi mu kasera katono tono nenge ensizi ne bizibu byazo iyo kongo ekoze eki nefe tunulide kimu obusubuzi nenge obusubuzi tebusola no ekintu entambulo olaba nga tutambudde bulungi apolo gyontwala of course njagadde okulaga ekisooka wali mm. nti amaanyi ago nage tuteekamu mm. omanyi it depends engeri kikyotulooza mu kintu kifunamu hmm. nti agamba abantu nti omuntu akedde ng'asuze kosovo wano hmm. ewaffe yasuze wano ku soloti ng'agenda natete hmm. ate omulala ng'agenda masaka omulala ng'agenda bunagana temukeera kyekimu mwezi kwa mwana mgabira babala mukute ku lwe masaka mm -hmm. niyo mwakoma na tete mulala akoma so uganda yaingira mukagu gununge manyi je tulengera nga kino twetaga amanya ago gemula gitese mabantu banji baganti mwinga mutese mulavu ndakchale amawanga agamu gali twa choosinga nga mm -hmm. Tanzania mm -hmm. kusinga da Tanzania mwasa tuganti why uganda is so much interested mm -hmm. mu kino of course muchimanyi we landlocked country mm -hmm. tulina eggwanga eggwanga eritayina nsalu n'amayanja gano amanene tetulina mwalo mm. so community yali etugasa nnyo nga tulina okuteekamu ekyo kyonna naye mbadde njala kumalayo waliwo katono nyo nti lwaki olowooza nti ebiseera ebimu ngaekyo kyoyogeddeko nti mm. kenya owulira nga basibye musibe mm. musibe kino musibe amagi agava mu uganda musibe amata gava e uganda ekyo oluusi apollo kijja olw'ensonga nabo baba ne interest eziri munda Eh, eh, zebagala okuprotectinga ate zebagala okuprotectinga ez'abantu baabwe abalimawanga nti omukago tugulwaanti kyeŋamba boyogera eh, ku yes. ku common market, common market. boyogera ku nontarif barriers yes. mm. e, awo tubeera Yes. Niyo mm. Mm. olugendo lwe tuliko. Olugendo mm. lwe tuliko nze I actually bisere mu zigandu ya kwanga mbadde ga mchini nte chimu chiba tulowoza ako. Mm. Kimbadde njalo kuunzi kana cho kuchiri chimbadde njogerako. Yeah. Mm. the cost of production of doing things especially mu agriculture. Mm. Ya Uganda okulunda enkoko omuntu bwebakola ekibalo baga nti liita y'amata mu uganda ngaomuntu agasse kosizo nagakozeseza efulumi ra kusinyi nga 4 hmm. kyokka ekenya liita y'amata efulumira musinyi nga 8 Mm. ku cost of production ontu abala ebintu byonna byateeka ku kwa bagulangule mm. batuka nekiseera nga nemmeremu eyente zaabwe bagigula wano mm. kitegeeza teekamu transport kola kikola sojja kusanga amata gaabwe gafulumira ku sente nyinga bamalaga galeka amata ga uganda neakatale eh, kaabwe konna kabaka tebasobola kubeera into market so we need to look into all this era bapresidents babalina pressure okuva ewaabwe kino kituteeseeko unako olumu batukirizako magufuli ngata ngachali president omugenzi uh, i was in cabinet mm. ne twatuka nga batukiriza enkoko zaffe okuva wano zitunda e, e tanzania ensale nga zigenda ziri pakt unakuluma gufuli bwaleta enkoko nga bazigaye nagamuleta enkoko eziri musupemaket nalaba ekisambi kyenkoko nagamba this enkoko eno tituka kubanga eva uganda mm. <laughs> abantu baali batandise mm. ngaenkoko bazijja mu mawanga amala for example ziva actually enkoko nga bazijja even in us nazibazipaking mm. nizijja ziyita wano olwokuba bakozesa omukisa guno ogwokukozesa south africa nizijja ziyita wano nikozesa gamba aluwa abantu banja banonya nga magufu na gamba no this cannot be had to call president Museveni namga no kino kitekwa era bagendo kino onyerezaako mm. nga abantu bali bakwesa bakwesa nga conduit olwenso nga tulina open market de Tanzania niye nga atetega saba na Uganda niyo omuntu ajikozesa bukezesa mm. olwenso nga ina e South Africa jazija on a local production on a low production then nabiranga so ateli zita akatala ko mu Tanzania mm. eyandi badatu ndenko mm. E in Tanzania okay kati magufuli ne inga so echo chiri munti ne wankubadde tuli guli mu mukago guno mm, mm. naye amawanga ne interest zaago gakyaliwo kenya China president of course acha, aina manifesto ino kuteka into force tanzania chama cha mapinduzi wana nrm wano wana aba rwanda you know we, have, we still had that so but the major focus basebo ne banyabo ekyatwala mukago guno was market number 2 was security mm. ebyokwekuuma kwaffe kuma kwa fe. ggwanga limu era nze ndowooza nti DRC bwe ina decision gye yakola mm. emyaka jino with the, this new president was to come to the east african community Oh. Yes. Decision enungi. Eyo decision yali nunji nyerete kwa kubanga ya muyambi. nti olwaleero DRC nalabye president kishekedi mm. nenda president kagame bunanga batudde mm. kale mwinzo okubanga mutudde nga ntiwa ne kaija nkaija nga nkimanyi bulungi tikaija ono musajja wa, e-, wa fdc tebakolagana bulungi era ye bwatuuka wano agama obuwambo bwewaffe nobuwambo obwo sibutegera obuwambo bwera nga bakuwambira mu ggwanga lyo isere oba yno obuwambe bwayogerako ate nga nze muyinza okubasibukiririzaamu mm. probably naye tekijjaawo ntusobodde okutuula netwogereganya mm. maakyazi ndowooza nti kaija ayinayo endowooza endala mm. jiyinza okuba nga tetugikkiriziganyizaako so tumi mm. okutuula obutuuzi okwaba president baffe aba east africa it is some you know it may not solve nti kyonna kiweddewo mm. neno gabaga nti tugenda funa ejje eryawamu mm. omuntu ono atandika okumiramu bwabanga omu ku bana abatudde wano yabadde asupporting ebikolwa biri tagaa mm. nti olunaku olumu ansen ejja kuvaayo nti natuulanga na bano naye oluvannyuma nga nze nkola kino so ndowooza nti omukago gutugasa nnyo n'ebizibu bino of course lwaki ogenza ogamba apollo ndi probably twagu papira ne tuyingiza mm. n'abantu leda abayina ebizibu mm. but mu bizibu ebyo bye twayingira nabo mm. bye twayingidde nabyo tulowooza andate mwe mulina advantage yaffe kubanga ekigendo gwe congo tolowooza nti jjakugwe congo kikomaawo okay. olwa effect eyaba eh, refugees abayingira mu uganda mm. abajja okujja n'endwadde aba ente ezitagemeddwa biki biki biki bigenda kutukosa nnyo mm. kati ne bwandiba ti wagenda mu mukago tewali wekiri nti tulina olukomera oluzimbe mm. wakati waffe ne south sudan Sudan ndio awe kizibwe chikuri South Sudan aba South Sudan tebajja kuingira koboko obadde mm. kati echetagisa kiri kimunti yingira yonga buchali bomba musobolo chisolovinga mu chisolovinga so speed jet tambulide ko gola banga tedi na commit actually way even too slow mm. nze kubuzu wenya ku East Africa ara bwenja bolo kutuma kaija mm. nti omukago guno gugenze too slow really very njagala nkubule nalonda iyara e mm. okuva mu parliament yomusanvu mm. but mm. abantu tebanafiringa mukago mm. abantu <laughs> ekyokutambula ku speedi eyayiriiri si ekireetedde abantu abawansi obutafiiri nga mukago ogwo ah, ah, ah, mm. actually butatambula butatambula omuntu olwaleero omuntu webukomansimbi mm. ye kyayagala okumanya mu mukago mm. nti bwalima enyaanya n'azirima ebukomansimbi bwazijja wano azingiza dalek nayingira esouth sudan nayingira ono naye baba bakyaliwo emiziziko gino gino gino gino hmm. kino mm. tekiriiwo mm. ekyokitegeeza nti tetunatambula ku speedi yetaagisa to me we are even too slow for the east african community Alo and we need to move even on a higher tutambude ku speedi mm. tutambude kasoobo eh, eh, njagala uh, uh, okwebaza honorable kibanda submission gyawadde hmm. mm. mm. ekintu bannauganda n'abatuuze boyinza okugamba aba bulijjo lwakuba ba abawulijjo ate beyita bawansi si bawansi mm. <laughs> bacitizen kibasinga okwetaaga mm. mu mikago nga gino economics byanfuna byanfuna mm. kati fe fast tracking gye tuvuga ya politics era kyensiba ntera okugamba tusooke tuholdinge back the politics tusooke tunyikize mm. the economics era uganda kyere yagala mwaganga twali twe ngaffe tuli landlocked nga kyetwagalamu ennyo ekikulu mm-hmm. si politics neki byafuna olwaleero ngaagambye tugenda tuwezezza miliyoni ebikumi bisatu mm. plus ebyabantu mm. nga diarasezze ezo tuba tukunukiriza amerika ey'ebisatu mu ataano US. Eh, hey, US. Ina GDP eri mu trillion za dollar about 3 4 trillion dollars. Mm. Bozi balimu. Mm. Kakati ate kyentero kunyumeza wano. Mbufe GDP ya fina tuina tuina abantu milioni bisa. 40 billion. Tulina currency musanvu. Mm. Currency mm. musanvu mm. abantu aba abantu aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, ebikolera baina esente ezenjawulo za mirundi musanvu mm. buli lwofuluma osanga sente endala bagamba vungisa mm. buli lwovungisa mm. ofiirwa muna kenya bajano mu uganda mm. ne siringi ze lukumi eh, abeerayina eh? emitwalo gye eh, oluvungisa hmm. aba afunye emitwalo esatu hmm. nga mu kanaana ne bwaba taziriddeeko n'asigaza mu nsawo mm. bw'aba addayo naddayo avugisa azifune mm. bamwa siringi nga lwenda lunaana samthi lunaana nga mukyenda mm. ng'ekikumi kikoze ki kigenze mm. mu kuvungisa buvungisa mm. japan omuli kapuli gye bayita toyota mm. fe gdp yaffe fenna awamu mm. eririkodedi tulaga tulinga biliyoni bibiri nkaaga mu nnya mm. abantu milioni bisatu balina gdp bugagga bwabwe omwaka biliyoni bibiri nkaaga munya eza dola mm. toyota mm. kampuni emu eyina annual income ya biliyoni bibiri nkaaga musatu mm. eyina abakozi emitwalo kumi nesatu mm. ekitegeeza nti productivity yaffe eriki eri wansi wansi inyo zina wansi wansi nyo nyo nyo nyo nyo mm. mm. east african community jitwai tufunyemu eri ya soka mm. kubanga tefu sifetu wajitandika abazungu nga batugase boye bajitandika mm. niwagamba a a nozero rwalando rwese tugate siza business atu uganda kenya tanzania mm. nibasawo kibaita common service bureau common service bureau mm. nibaba ni baba ne currency emu ni baba ne university zawe ndio maya obosoma bya medicine ya Uganda boza political science ogenda gundi ni baba East African Rail Mm. Deirwe nga bogo tambula utambula hmm. butamu era mbu wakwata nga tiketiko mm. akaleirwe nika kutambuza pako nako nakakola jolaga hmm. <coughs> ni baba the post ikitegeza kati singana amasimu tuina code yemu mm. ni baba bakola research wamu kati omwana yavanga wano e uganda ng'ayina id ye n'oyinga n'ogenda n'okola ekenya hmm. kati olwala bakugamba mbu tewaliiwo visa visa free hmm. ne nemba ngenda ezimbabwe tebansaba visa hmm. ne bakubuuza ennaku bwe mba kenya ekyambuuza ennaku tuba tetulina communities engenda kumalayo Okay. Bwe mbarwande ekyambuuza ogenda kumala onaku mekezi wandike. Tuba teri mtu mu committee kubanga nemba ngende Zimbabwe tebazikola ki? Tebazibu. Tebazibu tebazimbuza. Kakati bakusaba waka. Ani bakusaba bakusaba. Choyogedde kirinte omukago gwaffe guli political. Yes, guli mwa political. Than economic volaba ne conflict jo tuleso kuogerako mm. wejira. Eye DRC. Yes, wejira guli hmm. mwa mm. political okusinga economic akatolo. baba ne badawo kwagala okufuna mu economics eh, bayita mu politics abatono eh, erakyovuola akatnula ndi gundi eyagala ettaka that is economics hmm. kubanga singa tugambye mutuga ekyatugamba tukole community hmm. twakimala tuli nsi zanjawulo naye tugaba buno obusinga obutono nti oba tossa bwebakooti genda ogiteemu confuneki hmm. breathing space bwoba omwagala kuzina amazina fe abali nga mumbaga edda e, e, e mm. eh, nga basooka kujjawo ki ntebe nemukola eddiiro ekitujisawo zino boundary physical boundaries mm. tukole eddiiro mm. kanebwekibana kyagambye nti abantu be bwe balima ennyaanya nga badduka bw'ati amafuta ge gamusalako okugenda e kenya ge gamusalako okugenda e congo eyo yaliba eno standard gauge hmm. teyalibadde mu uganda zimbako ezizo nona eyo batekyalitwalira ah, ah! ne sente wamu hmm. nibafuna contracta ki omu olwo nesente gwamufuna contracta omu hmm. ziba sente ntonoconsultanti omu nejjanga nemuba nti kati etuuse wano bwe tumugamba atandikea gundi otuusewa nemutekera sente ki wamu naye akati tugamba tuli kulumbe ne buli omu ajje nemmere yena so mukago gukyali mu banga tegunaba problem era bayile era kyemba de nnyonyola abantu mm. neki nagamba kina teka spada gina teka mukana akaru mm. ngalani so kunnyonyola abantu bikibyendooza mm. omuntu kubeta okula kikukula wak permit bazijewo bona jowa family boyagala kwande rwane rere ttaka omuroje kwa chimwangure genderwana kati rwachi rwaka dwa permit ye kuri meeting abo yetaka wa permit twetegeza hmm. no no gura ettaka obo ino kubanga ino rukusaro ino kufuna nema utonga fena fena we are citizens badde ntegeke okugenda okweta uh, ba mukaruru ke Kenya nga muna mauli eh. ne kumukutu gwabwe bansabye dollars uh, dollars omutwalo gwa ah, dollars ah. okuregister yes. yes. yes. yes. yes. yes. yes. kuregister <laughs> kunya credit nga foreign journalist agenda ku ola ah, olifchi foreign ki journalist nemu tugaina olugira fa politician katugamba tuino muchi mukago kate club yabakulembeze era kinyoga amwami kiwanda nti bagende bagame mukama wawo twatandikira ku level mb yes point mm. bwe yokuduka kubanga nemikage jatsoka european union mm. tebubafunanga pulezidenti omu yajiyimiridde ku byenfuna nensukulagana eh? nenze ekowasi ez'amaanyi komesa tezirina ki pulezidenti omu ekyo tukisoke tukiholding bwe tunaamala okufuna ebyenfuna yaffe nga binywedde hmm. lwetuke naye lwaki tetufuna Mkwe, ngeyo chiri yeyo, nenga chino nga buliomu Turuwa chinga political federation Yes, eh, raji baita fast tracking Ya, yeah, anti ye number six Yes, eh, yes, yes, fast tracking yeah, eh, I think, e chindu wa chisinga obukuru mm. Kwa ngeno conflict ojiraba mm. Abantu wa gara genda kongo gagare Bagende ya irigare mm. naye bwetunaba tumaze okujyayo buli omu n'amanya fenna twazimba leirwe yemu ngemba ngenda ekongo nsobola okugendayo hmm. bwemba mm. nsobola okuwasayo omukazi nga nsobola hmm. bwemba mm. nsobola okuzimbayo nga nsobola bwogenda nga munamawulire mm. wetabula kukulaga id mm. eyokubeera nga oli mu east african yabagaba guyitawo okoleki yitawo ogende kati bakusabye omutwaloeki mm. hey, babadde nga bagoba bannauganda mm. tanzania ebagobye mm. kenya ebagobye rwanda ebagobye mm. southern sudan ebagobye kakati ne, ne, ne drc bali mukutugoba mm. fefeka abatagoba nemunamalwe wano ngaawandika ebimu ku byenjawulo ebiri mu uganda mm. mbu yensi esinga okubeera enjavu ate nga yensinga okukyaza aba a a abanoonyi b'obudamu eh? so weare very accommodative mm. ne abbannaffe we tuli nabo mm. kubanga lwaki mbofa tuina chachi utwaga nga femission yafe eri politiko boba nafe baloza ku economics mm. era chofura borwa lero economy yafe mm. eri mugaloza bana Kenya really olibu abanga ina financial sector mm. eh, banksi eh, bebanenye ni banksi kakati njaka lombulile ka mobile money ka, ka Uganda mm. akali Kenya simanyi sisura na kamubalo ka kioski nga ka mobile money akati if mm. you are losing mm. that mm. eh bwagenda juzi na conflict ya gundi buyaliwo mm. e Southern Sudan wagenda okulanga Uganda ya singo kulwana ku Sudan yeah true eh, okuyamba Southern Sudan yeah, 20 na ye contracts mm, 20 ne ejaba musoma tai mm. okuva ku middle class no kudda waguru mm. eh ijazi digure biki bannakenya be bagitwala fere tugenda bizaita working class mm. yabali mvuga boda boda mm. bansiba misingi ero labo akavuyobokajja bana Kenya batambulya munyonyi ngabafu bali kubirole mm. kubanga nti e, fe politics tumutwala nyonge ekikulu baba baabala baga andi politics teba mulia kaija politics tekisobola kubanga basalawo okukozesa politics nga vehicle nga ekuba erigenda otutuusa ku economic integration tutandike tutereze ah, mpolampola ah, ebyobufuzi ah, then nga boolabye nga kati basobola okutuula mu yala that is politics yes. but batule mu yala bakubaganyize ebirowoozo eyo bakole policies balayinge foundation then kijja kitutuuse ku economic integration miaka hmm. abiri mu ebiri hmm. buchange ekirwaba kisibwa ekyo okukanga ya dropping out bano nga tebasoma mm -hmm. ku 117 yali badde akola ki mm. nga mm. ya, yafuuse musajja musajja amaka mm. eh, ah, mukyala eyo 117 mm. bw'aba muwala ku 14 nga yazaala kwabiri mu ebiri aba alina abaana n'ekyetuzimba kya myaka n'ebisi uh, baga foundation kyekikulu biki byemusoose okwagala okukola ki okufunamu ndi mukugama mweyo arrangement mm. yo Kenya efunye yo yamaze ndo kufuna mwe chayo eh? yegeze apere ye eh, ki economics zigitwara mm. negira gwete ate enene uri bwaje no kwata baje bane kongo bandi banga baje tusoka no, no they will they will kubanga mm. equity mm. jagenda yo mm. ke, ke, ke kesi biegenda yo wala bagazinga banga wanonya mm. izaba na Kenya tano tuzimbe tuzi eh. tuzimbe ngu eh, basi banguize basi banguize mm. kakati sote jeyo abantu bonga ababulijjo tebafunamu mm. kuba ne bajja ne balijja ne bakuwa politics mm. bw'oba olina politics nga totrolling economy era oba osaaga era bano balobisi babano bajja kujja bakusuuza ki bakusuuza ekintu ekisinga obukulu naffe tudde tubale era naluli emise banozale naye ga twagala nnyo politics naye lyegenda okugoga banakenya bagifunyemu okusinga baba bagamba bubuli omu asigaze byalina gye twasigaza headquarter ya east african banka nekinereirwe nereirwe twasigaza bana Kenya airline buli kimwe kya mine bakikola ki nekitegeza nti bana Uganda we are too political nti kada zino engalo tuzagala nnyo kakati bali bo banafi basirikane badda ki wansi tuina nafo okudda wansi nitupima abantu kibita ku matching foot by foot gundi abala ki nange kanchi bale bwe banga bana Kenya bebaina banks banks wano kale bwe twali tusagenda Nairobi lwaki tetudduka naffe netugenda e southern sudan netunegotiatinga egundi sentina yebanka eya uganda nabuno zino zino endala zino ezikyalimu e, e, e, yezifunya ebizibu akati nazo muziyambe mangu zigendeyo kubanga human resource eyawaggulu esooka babeera bammwe kakati bali bajja nga bayingirayo bwe mugeranti nti musobola okufuna sente nezijja eno ne kalensi yaffe nefuna amaanyi ekimu kubifudde kalensi yaffe okubeera nga egoberero ye kenya nti nti bannakenya bo ekonomi ya east africa bagibala obudde butuuse ettandiko okubala buli omanye oli bwagenda efe economic reasons n'abantu tebamanyi mulwanyisa mm. eh. aa ah, tebamanyi mulwanyisa Ah, ah, yes, abayindi bajja wano bagenda tuyingira bakuwadde e, e, ensigo ez'ebikajjo bakuwadde yes, bakuwadde pamba bakuwadde mwanyi ate mbu basobola n'okuwola nga nonnasasula abantu bagenda okusinkana ng'omuyindi ne ku kyalo ekisembayo akoze ki atuuse politics wamwe tamukola ki tamwogerako kakati gwewa politics waerawo politics oh, politics sex people okyendi bannayuganda balowooza mbu abantu abasinza okubba mu uganda babyabufuzi naye nga abantu abasinza okubba mu gavumenti yabano batekinokurati ps owulira nga bano sijja mukumira banama abali eruzira bawulira amanya gaabwe bajjaga musajja atuse mwe babeera ku tv kuno naye nga obalaba bakoze so nti ekizibu kyoli mu kulaba mm. eh, ekya uganda congo rwanda congo ate njaga mugambe ne n'omwami ono akulira amagye g'oku ttaka ave ku twitter mm. ave ku twitter e ave ku twitter gundi yali akyogerako michelle obama ng'asabira hillary clinton akalulu nagaa ne osobola kukwasa ggwanga lyaffe muntu nga ye characters waazaalinga characters 25 mm. nga ye buli kyalowooza kwakikola ki kwajja era baamulaba yaleta obuzibu bungi eri america waliwo yatuka n'alumba papa nga tamanyi nti papa yasoma climate change yes yes anti, no, anti omanyi gundi no gundi yatugamba gundi yatugamba uh, ni uh, bismark hmm. yagamba the media esobola okuzimba oba okumenya hmm. ne social media nayo media hmm. kubanga bwobiwandiika bulibaga gundi wamulaye bwe yakoze ki bwe yagambye bwati nti weetaagawo transparency engeri gye twandolinga okay. ensonga eyo kubanga mm. omuntu asinga okusasulira conflict eno mm. omuntu asinga okusasulira ola twamala emyaka esatu nga tugaddewo boda ye rwanda hmm. genda mwegenda obuuza abantu b'ekisolo hmm. bebasinga okukola ki bebasinga okufiirwa hmm. kati bw'olaba kino kyoli mu kulaba kati abantu batuuka ne batandika okuwalana mm. kye kibi kya politics anti kye ndimugamba anje gamba ee eh, kakati ambe ogenda okulaba okyekata owekisolo owe rukungiri hmm. owaawo eh, ntunga mu districts ezigenda awo mpaka eri west nile hmm. kati buli omu yagambye wayi sooka tukoleki tulinde muko hmm. naye olubuto terulinda looni terikolaki terinda kubanga bawo badde abanyalanda badde bagendayo nga bwe badda kadimula nti omusajja atukoze eki so nti tulwane okulaba nga tunyweza olina diro lya gambe tujjemu entebe mm. tugambe nti kyetufunamu kyabantu baffe eh, eh, ekigambo kye bayita control mm. bapolitician kyetwagala e, eh, tukikendeeze mm. tukole economic union mm. ojja kgenda okulaba n'abaagala okukulembera ngaolwa ate kyalina nalwaki oyagala kukolaki kulembera hmm. sitaano ekusooka saa kukkiriziganya ne mwami kaijo hmm. hmm, agamba nti omukago guno tugufute politico oh, omukago guno mwamikago gya kimanyirwe nti tulina stages nya the four pillars mm. ez'omukago gwa east africa hmm. empaji mm. nya zituzimbirako omukago guno mm -hmm. uh, empaji esooka yeya customs union tezuwera mukaaga ziri nya enkulu mm -hmm. nya mhm. utandike wano yes customs union mm -hmm. empaji eyokubiri common market yeah, mm -hmm. empaji eyokusatu montale union yeah, mm -hmm. eyokuna mm. eringa esemba ya political integration mm. katwame kali jatuletudde ngalinga agamba nti eno gyetuliko mm. amaanyi gona tugatesi kukiku political federation yeah. yesemberayo ddalayesemberayo ddala naye olwokuba nti na zino zituukiriza hmm. zetaagamu political leadership mm. kati political leadership mami kaija jalaba toina bonje byo bufuzi yes it's not yet into political federation mm. however oh. you need the leadership mm. because okula president kagame president museveni uh kishekedi mm. president salva kiir kati omuntu yatunuulya olwokuba manyi nti bano ba presidents mm. yalabanga abagenzi ku kya politics naye ng'ate kibagenzeeko nti nabino byonna okubipa evingira oluguudo okuyitawo nti twetaaga customs union nga mwamikaija kiri kyayogeddeko hmm. nti omuntu bw'afuluma wano hmm. actually kitwa kyakivingako kubanga olwaliro oba ogenda e kenya you just need an id actually mu east africa yonna kati as of now hmm. noba toyinaayes ah, noba toyina passport okozesa eya east africa okozesa id mm. ID bwe nabera mu tourism mu ministry mutuna che tuita nawo ngatutamso ku common market twalina je tuta tourism visa usasula visa mm. ne kulambuza mawanga gonna nola bebizike nola no no e Rwanda no mm. nzuga ntingira kutandika Masai Mara mm. bwe mva Masai Mara mm. ngende ke Rwanda bwe mva e Rwanda nzije nzije e Uganda ndabe about this so in the, ngantuita single tourism visa mm. it's a step um naye era bino byonna bituukiriza bwe tuba kubanga that means nti kati kuba bwogendamu ekimuta customs union nga nawanu wetujirira mamika gyagambe kuzi ogenda kumalayo nne kumeka biki biki biki biki ebyo i want to agree with him nti tuluddewaawo mm. why are we spending more time there okutuuka ekiseera nti olwaleero omuntu azuukka buzuukusi n'agamba nzigaddewo ensalo yanyiize mm. yanyize president yanyize ono yamukubidde simu bayombe byabwe nagamba nze nzigaddewo hmm, thats wrong because decision gyokoze waliwo omuntu eyasuubula ebintu ngaagenda kutwala seminti twandaatakikonyeko e nga kituufu hmm. okuba nti omukago tegunyikidde nnyo eri wansi ku muntu owa bulijjo ate mukkiriziganyiza mu ntandikwa hmm. nti bwekibanga kyabyanfuna nga bye bisoose okutereezebwawo changu nyo mukago kukirizibwa no muntu awansi nagukiriza nagwanira apo lecho kitufu neche nkubaloza nti awo tulude wonywa awo tulude okutusa yes yes chemba denjalo eh. kujja huko mamika cha daga chocho kuloza nti one we are just politics yeah njagala muganti bilabe no jitukiza pira zinozo no zitukiza you need the political leadership newankubadde mubate munatuuka ku political interfederation kuba political federation abatulaba kyetegereza nti twagala okutuuka ekiseera nga tulina purezidenti omu owa east africa naye kayija abanenya ekyokusosa owazanya ebyobuzi ah, ah, anti kati ekyo kyenjagala okugamba mm. nti ne bwaba ayagadde nnyo tugende mu common market mm. tube n'akatale akawamu singo karensi ah, mm. mm. nga twagala tugituukeko montaryunionatwagala tugituukeko we need a political mm. leadershipkati bw'ogiraba political leadership eno yes mamikaiogiraeno political leadershipnenya kulowooza eh. tugenze politicoandi kembadde mugamba kembadde gamba honorable kiwanda abadde minisi wa tourism tali kyavaisi yamanwenanemu wa bulijjo ensi zinazeetoolodde eh? kiki kyebogerako bali eyo issue ndi mukugamba eh, hmm. kuba abadde muki nga buzimba ekino hmm. kiki kyeboga kwa ndimo sigamba nga bwendowooza kugamba nga eh. hmm. ekintu kyokukwati kalinga watu ani asoko kulembera mm. eh ani asoko kulembi abantu bulote kawo munti ani chiamani okimai kabere mukika mm. oche meeting esoka neralira mm. kubanga bita okufuja munti agundi watu kulembera ajja kula watu gundi watu kulembera ere oh, mm. kibuzo chabuza kaija mm. nti ndowoza chi eri mu ba east africa yes butambudem butambudem yes mm. kati kisoka nti uh, endowoza y'abantu abantu ku ground mm. bapolitician bebananyini businesses mm. nnyo mm. mm. balina bwotunda bapolitician bonna bomanyi abekenya abamaanyi abavuganya leero nababaddeko the own almost 60 of the economy unlike bapolitician bawano bapolitician bawano is the reverse abali mu business tebalina mu politics but kinya mm -hmm abantu bali kenya ba politician bauninga hotels ba nanyini farms ba nanyini chi so kati nsonga ya common market mm. ejamu interest ze gwanga kana ye butumani tugukira bakaija bano ne bamala bayita wana matagabwe mm. tunamala ko tanenteza fe so kino kisanga omuzizi bali na issue mm. of course monetary union hmm. tebantu bandi bagibaddeko nyo na problem nenda akujja ku kyakaije kyabadde ayagala njogereko kyekigambo ekya political federation kati batandika abantu okoza nega hmm, bwe tutunuulira wano the most senior is yoweri kaguta museveni hmm. ndowooza singa tugenda ku kya federation mangu uganda egenda kuba nga yetwala obwa purezidenti obweggwanga lyonna nebesikamu nebesikamu naye ze kinjabo bategeeza nti this stage tetunabaako abadde gituukako ensonga eyitibwa ya political federation kiyinza okuba nga kiyesemberayo mm, ddala federation nga ne customs union tonaba common market tonaba montal union tonaba mm. bwoba ebina tonabituukako there is no way gyogenda okutuukamu kiri kyetwogerako nti tokyalina muziziko gugenda mawanga gano gonna mm. akatale konna kawamu mm. eh, ensimbi tukozesa zezimu mm. lulo tujja okutuuka kuli kyetulowooza nti olwo east africa ejja kubanga efuusinga gaawo wenjagala okugamba mwami kaija mm. n'abalayi bato nti temutyawo kubanga ekyo kikyali mu maaso tusooke tukolere bino ebisaolabanga biki obaoliawo ebikyetaaga okutereeza mu kadde kano bwe tuba nga bakutambula obulungi waliwo ebitatambule bulungi bandikoze nga bamemba ba east africa mm. one tumekinga omukago ogube owned up by the local people yes nange kyenjagala naye tujja kikola tutya yes. mundabayo kikolebwa ekiti ekyo um, omukago olwayo nga we guli kati mu uganda mm. you, you think about yala members bali musanvu mm -hmm. the actually nine mm. ne bagenda naye waliyo omuntu weemutetema tamanyiyala kyekiki omuntu okuvala mu mulonzo wa yala mm. talina capacity gwe programs mmeka zi wali obadde kuwa nomubaka wa east africa mm. ku soloti mm. nti azze kunnyonnyola mukago eh, nibakyaza omugenzi kasamba nali namukyazanga nnyo eh. okatuyogera ku mugenzi tobanga nasantebe nakooti nga aba nguli gundi nguli gundi nguli gundi kakati naye ejjukira nti naye kina kuba as popular kubanga isawa future katufiche abavubuka tutandika okuteeka integration abaana batandika okukyalagana bino tutandike kiberiyosomero likole partnership nesomero yes. nairobi yes. abaana bano generation tulina kiyingiza olunaku olumukaija nagamabe nagenda mm. zibenga weziri kati olwaleero yala yatuuka kubeera nti bwe tumala okulonda abaka muwenda mm. abagenda mu yala ne tuzinga bwe tmukono it should go beyond that good kaija edda chekeriye mwakade katwalirize bichi your recommendations yes eh, <coughs> ebitekakole <coughs> no era bwembadde nga nkola campaign ya yela gamba gamba this time around batandika okulowooza ku content y'abantu be basisinikanemu yala mm. ng'abantu basooka okumakinga bulungi mm. n'abamawanga abalala okay. tusobola okugenda gyokugenda okukola negotiation eggwanga lyaffe mwetufuniramu naye nga naabala osobola okuleeta ekintu nga okifunamu naye nga noli alaba akifunamu hmm. kubanga kulonda ttiimu hmm. ya uganda egenda okuvuganya mu africa oba mu world cup hmm. togamba nti bwogironda nga yes bwogironda nga osaaga mm. yes mm. onendo owulira gundi bamuwadde kubanga ki mm. uh, mukwano gwa gundi you know that kind of stuff gundi bamuwadde anti kano mayikati yali afiiriddwa kirye kati bwokikola mu that kind of reward system mm. nga tokikoze ku merit eh? n'oli agendayo tawulira nga ayina obuvunanyizibwa ayina omulimu omunene gwagenda okukola as a matter of fact mm. nze gundi zino kubanga tisinalaba yafuna political fere zino gundi ezisooka esatu mm. customs union market union mm. monetary union nekyenagambye gye baita common service bureau mm. nga bwetugamba nti bannange omusujjaze tropical disease gulumensi za subsahara ki zonna hmm. lwaki mm. fe aba east africa tetuteekamu sente netufuna eddagala eritaka kawuka kamosquito tulikula muki nanene tulitula musafu nibaampande bwaba pate bajikiriza mm. okumana emyaka ngabire muetano mm. inda omaika kati ebindyo gatengana mwena mugasa resources ne mukola ekintu kati eche echi ne mukikiriza eh ndiye kubanka kati ebi ebintu byola be byedi mugamba mm. okola pate tibi kyebyo mm. tebiko ya politician bikola abawansi rojo kusobola okulabanga mm. abantu obetabiza ne mm. ngatugamba nti abakulembeze conflict eri kuba nalabye nga tebalina kamera zebatulaze byabadde mu meeting weetaaga okwogereza obutuufu akulembeze mulowooza ennyo ku bantu aba bulijjo abafiirwa bulwabaayo obutabanko ufanagwe njagala okubaagaliza wiiki ennungi mukama katonda abakuumi abali ku sol tv munasonyiwa akadde katusazeeko onalebo godfrey kiwanda suubi tulikwa kukwebaza mm. akadde akokusiibula kaweddeko mm. mm. mugamba ah, agambe ebbaayi eh! mubeere bulungi mukama eh, eh, bano bananyini kintu <laughs> mukama wange netonda abatu abat <laughs> tubeyanziza okuba nti mubadde naffe ebbanga lino lyona tugenda mbyemizenejegufune mugerwa ensonga zino nkulu era muzitwale nga nkulu mbasiibudde agange ezitima polo musiibe bulungi mweraba